These are some of the Bisaya adjectives or verbs which you can learn, especially those people or those, uh, what is this, learners who wanted to learn Bisaya dialect. Weather conditions. Cold. Bugnaw, tugnaw. Bugnaw man ka ron oy. Warm. Init. Init man, Mulan man siguro. Less hot. Init gamay. Mayo ka init na gamay. Gasigi og ulan ra ba? Hot. Init. Init man. Nimbus cloud. Dagum. Gadagum man. Rain. Uwan. Nagauwan na. Snow. Niebe. Hala, naalagin niebe. Typhoon. Bagyo. Murag kusog man maning bagyo. Air. Hangin Hala, kakusog sa hangin. Drizzle, taligsik, or taliti. Taligsik man, mulan siguro. Tornado, buhawi, or alimpulos. Buhawi man na,